Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan review coil RM ini begini coil RM Jowo bentuknya seperti ini ini sebenarnya sudah ada anu, ini sudah saya potong ini gini ini begini ini ya kita akan coba pasang ke motor katanya ini RM Racing kita akan review apinya kita langsung pasang ke motor oke okay.